I'm da rešiš problem Uzmi žilet draga, imaš sluha, nisi glupa Zar je hobi to što radiš kad ti ždreban miriš ti bore duha Zar tu ima strast Za Boga! Zaljubi se u Boga ja, sad znaj što ga voliš Za Boga! Zaznaś nema krvi, nema je i teško od sebe potekne. i tebe nije žao, teško mi i da mislim šta će sve da prođe još kroz tebe dok se ne središ. Domoga, zaljubi se u povelja, istakneš što ga voleš. Samoga, Zaljubi se u Boga Saznaj